sudah matang lihat dulu bulat ah. bulat bulat wow wow hmm. aku mau lagi ma aku mau lagi ma hmm. banget ya ambil panjang, Bel. Hei. Hey, dalam-dalam itu banyak, Bel. Au, au, au. Au, au. Pause dulu, Bel, untuk pernah ambil kan. Masih banyak, dah. Ya, kok. Tapi ah. Ya. ya. Tiga. teman-teman kita sudah memetik ya. Karena ditaruh kulkas.